kami alumni Madrasah Ibtidaiyah Babus Salam angkatan tahun 1979 mengucapkan selamat hari ulang tahun Pondok Pesantren Babus Salam yang ke-50 semoga barokah manfaat dunia dan akhirat. Amin. Eh,